Popolo. Il nemico della comprensione è lo sbilanciamento e la perturbazione mentale insufflate forzosamente e strategicamente. La parola popolo è parola vuota, è uno zimbello. Non esiste alcun popolo, non è mai esistito, non esisterà mai in nessun luogo del pianeta. Esistono gruppi limitati, circoscritti ed omogenei di individui con medesimi interessi e culture affini. Quello che siamo stati ammaestrati a chiamare popolo è accorpamento in via astratta e simbolica di numerosissimi gruppi omogenei, che non avranno mai in comune qualcosa. Ciò rende l'individuo disarmato e vulnerabile, giacché attenderà invano che una entità inesistente compia atti rivoluzionari che mai potranno avverarsi. Questa è una delle ipnosi meglio congegnate dal dominio e funziona benissimo. Spesso tanti commenti appena approvati automaticamente spariscono. Avevo appena flaggato il cuoricino postato da questo utente e il commento che avevo copiato perché ero intenzionato a replicare chiedendo di poter fare questo video è sparito immediatamente e succede sempre più spesso. Qui si legge due risposte, ma ne appare una sola. Grazie MS, scrivo solo le iniziali perché non so se saresti felice di leggere il nome del tuo canale per aver postato Popolo.